What's up basketball fans? Welcome back to Timeout. so <laughs> you coming back? <laughs> Get lost, Max! <laughs> Wait, Maxi will be back in September. <laughs> Him and Arif will join the national team. Yeah! yeah, okay. And um, coach, Indonesia wants you to be the head coach. Whoa! Not, not for the SEA Games on December, but for FIBA World Cup 2023. Oh. Yeah, Godspeed. Let's go. I, I, hope I'm living. I'm, old, I'm an old man, so I hope I'm still living. Let's play, Baik, Padilla dan itulah cuplikan dimana Koi top membuat pengumuman yang mengguncang perbasketan Indonesia tadi malam serta juga mengguncang DM Instagram gue Di situ koi top bilang katanya Maxi Esho akan kembali lagi ke Indonesia bulan September nanti untuk bergabung bersama tim nasional Indonesia serta coach Brian Rossum katanya terpilih untuk melatih timnas Indonesia untuk FIBA World Cup 2023 juga. So, uh, reaksi pertama gue jelas senang karena Maxi Esho ini addition yang luar biasa banget untuk tim nasional kita, apalagi untuk SEA Games nantinya. So, uh, tapi gue jelas belum tahu proses pengurusan pasportnya sudah sampai mana. Kita doakan aja yang terbaik, semoga prosesnya tetap lancar. Gue udah dengar sebenarnya gosipnya beberapa hari terakhir dimana mana katanya Coach Wahyu Widya Jati sudah meminta untuk menaturalisasi salah satu pemain asing dan akhirnya jatuhnya kepada uh, Maxi Esho. So, Messi Esho masih umur 28 tahun, tingginya sekitar 2 meter, explosive scorer, dan baru saja membawa BTN Chelsea Indonesia untuk menjadi juara ABL season ke-9. Messi Esho juga clutch banget menurut gua dia um, gifted scorer, uh, eh, dimana main juga sempat melakukan alley-oop dunk di quarter keempat dan juga 3 point yang menyamakan skor menjadi 79-79, jadi mentalnya Messi Esho ini bagus banget. Jelas, Bila Messi Esho bisa bergabung dengan tim nasional untuk SEA Games 2019 nanti di Manila bulan Desember, ini jelas akan mengirimkan sinyal-sinyal berbahaya nih untuk uh, saingannya timnas merebut medali emas di cabang basket, yaitu Malaysia, Thailand, Filipina dan juga Singapura. Ini Filipina juga kayaknya udah nggak bisa mengirim tim lapis kedua atau lapis ketiganya mereka kalau ada Maxi Asia bermain karena kita tahu tahun 2015 itu tipis banget uh, Indonesia hampir mendapatkan emas malahnya turnover terakhir aja itu dimana Kiefer Ravena berhasil melakukan slam dunk di situ jadi momentum pembedanya jadi Indonesia ini kalau ada Maxi Asia jelas akan naik sekali uh, kesempatannya untuk mendapatkan medali emas. Gue yakin Filipina mungkin ngirim timnya kayak waktu dia ngirim tim tahun 2017 ya timnya itu kuat banget ada uh, Christian Steinhardinger, ada Ray Parks dan ada juga Kobe Paras. Jadi gue yakin uh, eh, Filipina akan tetap berhati-hati dengan tim nasional Indonesia. So, Maxi Asia gue rasa pilihan yang bagus karena juga orangnya gue lihat ramah sekali dan juga sering membantu teammate-nya, suka memotivasi teammate-nya juga. Jadi gue suka banget dengan karakternya uh, Maxi Asia. Jelas uh, apa ya, mental juaranya sudah terlihat kemarin ini bersama BTN Chelsea Indonesia. So, I'm supporting Eh, dengan pemilihannya Maxi Asio sebagai pemain naturalisasi untuk SEA Games tahun 2019 ini. So, good luck Maxi Asio. Hopefully everything gonna go well. And next up, Coach Brian Russell untuk FIBA World Cup 2023 ini jelas prosesnya masih panjang. Setahu gue Indonesia harus memperbaiki rankingnya dulu di FIBA ranking untuk bisa bertanding nantinya di FIBA World Cup 2023. Tapi jelas Coach Brian Russell luar biasa banget. Gue gak sabar ingin banget interview Coach Brian Russell. Gue pengen tahu filosofi basketnya dia dan juga bagaimana dia bisa manage tim uh, Seattle kemarin ini untuk menjadi juara. Brian Russell, man, what a player. Seperti yang gue bilang di video kemarin, dia luar biasa banget percayanya kepada pemain seperti Wong Welong, pemain yang sudah struggling the whole series, tapi tetap dia bisa memberikan kepercayaan Wong Welong untuk take the biggest shot of the series. Itu shotnya Wong Welong masih udah kayak Kyrie Irving kali ya levelnya mungkin, dan juga atau Kawhi Leonard kemarin ini uh, udah pantas banget untuk di frame kalau ada fotonya. So, Coach Brian Russell ini uh, coach yang gue bilang cukup pintar untuk offense dan juga defense uh, eh, gue yakin dia bisa membantu uh, banyak sekali untuk para pemain muda Indonesia dan juga memberikan semangat serta juga memotivasi uh, orangnya ramah banget, baik banget. Gue tiap kali ngobrol sama dia, gue juga kaget kayak kemarin ngomong gue kalau dia tuh sering banget nonton video gue. Gue pengen nanya, coach, kan video gue bahasa Indonesia lu gimana cara ngertinya gitu kan dia bilang ya gue kira-kira aja lah nontonnya yang penting gue seneng liatnya dia bilang gitu aja so shout out to coach Brian Rossum I'm very happy juga tentang pemilihan coach Brian Rossum semoga dia juga bisa membantu agar basket Indonesia semakin maju di depannya so itu aja sih reaksi pendek gue untuk uh, kedua orang itu karena kita belum tahu pasti apakah ini udah resmi atau belum tapi nah, gue harapkan akan jadi resmi karena ini dua pick up yang akan sangat berguna banget untuk tim nasional Indonesia. So guys, itu aja uh, menurut gua. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.